Մեկ տարի մեկ ամիս ծառայում եմ արդեն։ Ծառայության անցումից հետո որ պաշտպան հայրենաց ծրագիրը որպես օրենք ընդունվեց, որոշել եմ պաշտպան հայրենաց ծրագրով այս 5 տարին ծառայեմ ու դրանից նորից շարունակելու եմ։ Անձնակազմի տրամադրվածությունը շատ լավ է եւ ցանկությունները մեծագործնական եւ լսարանային պարապմունքներին ջանասիրաբար մասնակցելու համար։ Ծրագիրը ընտրել եմ, որովհետև սիրում եմ այս գործը։ Կարամ համ ուսումը շարունակեմ, համ այս ծրագրին մասնակցեմ, համ էլ իմ սիրած մասնագիտությունը շարունակեմ։ տեղանքը շատ բարձր լեռնային է, եղանակային պայմանները շատ դժվար են, ազնակազմի մոտ լինում է որոշակի բարդություններ, բայց գործնական պարապմունքներով քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ հաղթահարում են յուրաքանչյուր բարդություն։ Ծրագիրը շատ հարմար է երիտասարդների համար, որովհետև ես միաժամանակ կատարել եմ իմ արջև դրված երկու խնդիրները, առաջինի իմ ընտանիքն եմ պահելու, երկրորդը իմ հայրենիքն եմ պաշտպանելու